Стриц Фордом 90, скорочено шведською Стриц Ф 90, англійською ЦВ-90, сімейства шведських бойових машин піхоти. Всього випущено близько 1170 машин в різних модифікаціях, більша частина з яких експортовано до інших країн. Норвезькі, данські, шведські ЦВ-90 були використані в бойових діях під час війни в Афганістані. Крім декількох варіантів БМП на базі ЦВ-90. Також розроблено низку спеціалізованих бойових бронірованих машин, включно з легким танком з 120-мм гладкоствольною гарматою. Для подальшого отримання сповіщень про виходи нових оглядів зразків озброєнь для ЗСУ. Підпишіться, будь ласка, на цей канал і не забудьте поставити лайк цьому відео. А в коментарях позначте огляд, яких видів озброєнь ви хотіли би ще побачити. 1985 році невелика шведська компанія HB Utveckling AB отримала від Міністерства оборони Швеції контракт на розробку п'яти прототипів базової бойової машини. У 1986 році були контракти на три варіанти башти з 40-мм гарматою і один з 25-мм. Розглядалися також варіанти встановлення автоматичної 57 мм гармати Trinity Bofors на основі корабельної SAK-57 Mk-2 або 60-мм ізраїльську HVMS-60 IMI. Для прискорення та зниження вартості робіт використовувалися вузли та агрегати різних фірм, в тому числі зарубіжні. Перше замовлення на 200 серійних машин було видано вже в 1991 році. В 1993 році БМП ЦВ-90 позначається також як ЦВ-9040, була прийнята на озброєння. ЦВ-90, що вийшла до числа БМП другого покоління, відноситься до класу важких. Компонування машини традиційне. Носові частини корпусу праворуч розташоване моторно-трансмісійне відділення. Ліворуч від нього місце механіка водія. Озброєння встановлюється в башті, що обертається в середній частині машини. В задній частини корпусу знаходиться десантне відділення. Башта зміщена на 200 мм вліво від поздовжувальної осі корпусу, врівноважуючи праве розташування двигуна. Праворуч у башти розташовується навідник, ліворуч командир. У даху башти для них виконані люки відкидними кришками. Підвісна полиця башти має січту огорожу, відкриту назад, десантне відділення. Вісім десантників сидять уздовж бортів обличчям усередину що дає більший простір усередині відділення, і зручнішу посадку і висадку десантників через одностолкові бронедвері в кормі, що відкривається вправо. Крім того, у даху десантного відділення над місцями десантників є два прямокутні люки з відкидними вгору кришками, а в дніщі круглий евакуаційний люк. Зверні сталеві корпус та башта мають значний нахил лобових листів. Бронювання може посилюватись додатковими знімними елементами для захисту від вогню 20-30 мм гармат. Ходова частина прикрита знімними екранами. Додатковий захист лобової проекції башти дають запасні траки. У башті встановлена 40-мм автоматична гармата L70B, створена фірмою Bofors на основі її широковидомої змітної гармати L70 моделі 1951 року. Для встановлення в башту Гармату довелося перевернути так, що магазин розташовується знизу, а викид стріляних гільз виробляється вгору вперед через дах башти. Система управління вогнем включає лазерний далекомір, модульний прицільний блок. У варіанті машини вогневої підтримки всередині CV-90 возиться противотанки ракетний комплекс RBS-56 BILL, стрільбу з якого можна вести з машини через люк десантного відділення або з ґрунту. Встановлення ПТРК не на лінійних БМП ще один приклад спеціалізації машин. Екіпаж БМП не відволікається працювати з ПТРК. Маса протитанкових управляємих ракет у контейнері 16 кг. Бронецілі уражаються зверху з прильоту за допомогою ударно-кумулятивного ядра, бронебійність якого 106 мм. На бортах башти блоками по 4 або 6 кріпляться димові гранатомети. На даху шарнірно дві 71-мм пускові труби системи Ліран для запуску освітлюваних та димових ракет на дальність до 1300 метрів. Така система освітлення, що раніше ставилась на танку СТРВ 103Б, зовсім не зайва в умовах півночі. Силовий блок складає дизельний двигун ds 14 САП Scania з турбонадувом та трансмісією. Ходова частина включає на борт 7 здвоєних опорних котків з індивідуальною тракціонною підвіскою. Підтримуваних роліків немає. Провідне колосе переднього розташування. Гусениця порівняно широка. Ширина траку 555 мм. Питомий тиск на ґрунт всього 0,46-053 кг на см квадратний. У поєднанні з питомою потужністю 24-12 кінських сіл на тонну, забезпечує БМП високу прохідність та рухливість навіть на слабких ґрунтах та снігу. Натяг гусениць регулюється з місця механіка водія. Для спостереження механік водій має три перископічні оглядові блоки попереду люка, прикритий зверху козирьком для захисту від уламків і гільз, що вилітають з башти. Середній блок може змінюватись пасивним приладом нічного бачення. Сім перископічних блоків встановлені за периметром командирської башти. 6 за периметром люка навідника. Оглядовий блок встановлений і в кормових дверях. Радіостанція встановлюється в башті. ЦВ-90 забезпечена цифровою системою навігації та системою створення в десантному відділенні надлишкового тиску, системою обігріву об'єму. ЦВ-90 добре відповідає умовам Скандинавії. Її варіант ЦВ-9030 обрала до своєї армії Норвегія яка замовила 104 БМП. Цевет 9030 відрізняється 30-мм автоматичною гарматою системи Бушмайстер із зовнішнім ланцюговим електроприводом автоматики, перенесенням установки спареного кулемета формою десантного люка. На шасі ЦВ-90 створено семейство машин, дещо розширене в порівнянні з семейством РБВ-302. У 1993 році Закінчилося випробування зенітної самоходної установки СВ-9040 Хамелеон. Перші ЗСУ були передані на випробування шведській армії влітку 1992 року. Зенітна самоходна установка має башту тієї ж конструкції та озброєна тією ж 40-мм гарматою, але кут її піднесення досягає 50 градусів. Вогонь може вестись снарядами двох типів штатним МК-2 та новим ЗРВФВ. Дальность ураження літаків и геликоптерів до 4000 метрів. Зенітна самоходна установка забезпечена Топлеровською радіолекційною станцією ТРС-2620 Герфаут і включає також електронно-оптичний приціл відомого та інфрачервоного діапазонів, що дозволяє вести стрільбу в умовах широкого застосування противникам засобів радіоелектронної боротьби. За допомогою лазерного далекоміра визначається дальність до цілі та оптимальний час підриву осколкового снаряду. На базі СВ-90 також розроблено командно-штабну машину КШМ СВ-90 ФЦВ з 25-мм гарматою, додатковими засобами зв'язку та автоматизованого управління. Машина передових артилерійських спостерігачів броньована ремонтна евакуаційна машина, яка оснащена краном, лебідкою, широким сошником. Для самооборони озброєна 7,62 мм кулеметом. Сошник можна використовувати як бульдозерний відвал. Противотанкова артилерійська установка винищувач танків КВ-90-105 зі 105 мм гарматою. Також існує варіант від КВ-90-120Т зі 120 міліметровою гарматою. Впевненим залишається поки варіант БТР КВ-9025 з гарматою 25 мм і самоходний 120 мм міномет, який монтується в кормовій частині на поворотному відкритому майданчику. До боєкомплекту самоходного міномета входить керована міна розробки ФФВ. На шасі КВ-90 допускається встановлення поворотної башти з двоствольною 120-мм гарматою мінометом АМОС шведсько-фінської розробки з дальністю стрільби від 1 до 7,5 км і скорострільністю до 14 вистрілів в хвилину. Характеристики КВ-90. Бойова маса 22,8 тонн. Екіпаж 3 чоловіка. Десант на ліщі 8. Головне озброєння. Це нарізна автоматична 40-мм гармата L-70B Bofors. Довгорядне озброєння. Один кулемет 762 мм КСП М39. Двигун V-образний 8-циліндровий дизельного рідинного охолодження. Марка DS14 Saab Scania потужністю 550 кінських сил. Міськість палівних баків 525 літрів. Трансмісія автоматична гідромеханічна Perkins X305. Підвізка торсіонна. Гусениця металева з гумовими подушками. Максимальна швидкість 70 км на годину. Запас ходу по шосе 300 км. СВ-90 стане першою бойовою машиною піхоти, сертифікованою для встановлення систем активного захисту. Крім того, Машина побудована на стандарті НАТО НГВА, завдяки чому забезпечена можливість подальшого нарощу бойових можливостей і модернізації платформи. КВ-90 гарний додаток до тих систем, які вже є в Україні.